شاگردای عزیز سلام علیکم امید است که روزهای خوش را سپری کنین البته زمانی که شما در فامیل میمانین به حساب امون نصایی و نصیحت های وزارت صحت آمه و همچنان تلویزیون مراد کنین تا ای که ما و شما بتانیم امی ویروس کرونا را به اصلاح شکست بدیم و به امید پیروزی های چه بیشتر شما و خیر پروگرام امروز خود آغاز میکنیم البته پروگرام که امروز ما و شما بالای صحبت میکنیم سنف که شما در درس میخوانین سنف هفتم میباشه مضمونی که شما میخوانین مضمون واقعا جدید میباشه و شما دلا برای از این مضمون که میخوانین شما میتونین که انواع و اقسام تعاملات کیمیایی را با امید تعاملاتی که صورت میگیره و فعل و انفالاتی که صورت میگیره شما میتونین امرای از این به مواجه شوین و این تعاملات شما بفهمین که البته بعدا ما شما برای از این موضوعات به طور مکرر کار میکنیم موضوعی که امروز ما شما بالای صحبت میکنیم موضوع سمبول ها می باشه که موضوع فوق مهم و ارزنده در کیمیا می باشه یعنی تا زمانی که شما سمبول یک عنصر را نفهمین به هیچ صورت شما کیمیا را فرا گرفته نمیتنین هدف ما شاگردای عزیز چی می هدف ما این می که به کار بردن سمبول های عناصر در نوشتن فرمول های مرکبات کیمیایی یعنی زمانی که ما و شما کیمیا میخوانیم زمانی که ما و شما روی سمبول ها صحبت میکنیم یا گپ میزنیم تا زمانی که ما و شما سمبول یک انصور را نفهمیم صحیح نوشته کرده نتانیم طرز صحیح نوشته کردن که از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم هرگاه ما شما را نفهمیم به هیچ صورت مرکبات بعدی کیمیا را نوشته کرده نمیتونیم دومی که درک مفهوم و ضرورت تعیین سمبول ها طبعا وقتی که ما گفتم سمبول ها را باید بفامین طرز نوشتن را بفامین زمانی که ما طرز نوشتن سمبول های عناصر کیمیاوی کیمیوی را دانستیم بعدا ما میتونیم که اینمی سمبول ها را چطور در مرکبات کیمیایی جای بجای کنیم و سیومش طریقه به دست آوردن معادلات کیمیوی و طرز درست نوشتن آنها می باشد طبعا وقتی که ما سمبول ها را یاد گرفتیم سمبول ها را نوشته کردیم طرز ارائه و نوشتن سمبول ها را یاد گرفتیم نوشته کردیم بعدا ما میتونیم که در خود مرکبات کیمیوی در فرمول های کیمیوی، سمبول ها را به اصطلاح جای کنیم و بعدا فرمول های مرکبات کیمیوی را نوشته کنیم که البته روی از این موضوعات ما و شما امروز کار میکنیم نام سلیمه تخلص سکندری می باشه از جمله استادای همکار می باشم و از امرای شما در مضمون کیمیا تا حد امکان به صلاح کوشش میکنیم و پیش بریم خوش شاگردای عزیز آل ما و شما بالای سمبول صحبت میکنیم یا گپ میزنیم سمبل علامه اختصاری یعنی نام لاتین یا انگلیسی عناصر را بنام میکنم به نام یاد میکنم به صورت عموم حرف اول نام عناصر را سمبل قبول نمیدن. البته در بعضی عناصر صرف حرف اولش به سمبل اونمو عناصر ذکر کردن چون بعضی از عناصر دارای عین حروف اول نام اند از این سبب یکی از حروف دیگر نام عناصر زمیمه حرف اول عنصر میگردن یعنی زمانی که ما سمبول های عناصر را نوشته میکنیم در بعضی حالات یا در بعضی عناصر بر که حرف اولش میگیریم حرف دوم یا حرف را زمیمه میکنم و نام عنصر انتخاب میکنم البته سمبول این چنین انصار طوری تغییر میگردد که حرف اول آن به حرف کلام طبعا حرف اولش به حرف کلام نشان میدیم و حرف دوم سمبول به حرف کوچک کوچک الفبای انگلیسی تغییر میگردد مثلا سمبول هایدروژن H اناله وقتی که ما ایران نمیشه میگه H Y D R O G E N خود سمبول هایدروژن که عبارت اچ می باشه به حیث سمبول هایدروژن ای را تعیین کردن یا انتخاب کردن یا سمبول سیماب Hg یا مرکیوری H Y D R A R G Y R U M یا سمبول سودیم Na یا ناتریوم Na تی آر i u m ناتریوم یا به حیث سمبل سودیم ای را انتخاب کردن شاگردای عزیز در قسمت سمبل همراه شما صحبت شد تا یک حد شما آشنایی پیدا کردین یاد گرفتین آل من چه میکنم نام سمبول ها و نام های بعضی از عناصر که در این جدول درد شده یا نوشه شده من بر شما پیشکش میکنم یا ای را میخوانم خا خب. قسمی که شما میبینین سمبول نام لاتین نام عناصر سمبول نام لاتین و نام عناصر اینجا ذکر شده سمبول اولی که در اینجا درد شده عبارت المونیم می باشه و نام لاتینش المونیم است نام عنصر طبعا المونیم است به ترکیبش سمبول دیگه را میبینین که باشه هیلیوم میباشه سمبولش HE، ای نام لاتینش هیلیوم و نام هم هیلیوم میباشه به تعقیبش فسفورس یا فاسفورس. که نام لاتینش فسفورس میباشه نام عناصر فسفورس میباشه و تعقیب سمبول دیگه دیگر مد نظر میگیریم کاربان سمبول سی میباشه و نام لاتینش کاربن می و نام معمولی یا نام عادی که ما شما میگیریم نام از یام کاربن می باشد به می شکل کلورین سمبول کلورین سی ال است نام لاتینش کلورین نام عنصرش بازم کلورین ما شما به نام کلورینی را یاد میکنیم سمبول بدی رو میبینیم اکسیژن سمبولش O می باشه و نام لاتینش هم اکسیژن می باشه و نام معمولی که ما شما استعمال میکنیم یا استفاده میکنیم اکسیژن می باشه به می شکل کلسیم سمبولش سی ای نامش کلسیم یا کلسیوم نام معمولی که ما شما یاد میکنیم کلسیم می باشه و تقیبش سمبول دیگه فلورین یا F می باشه و نام لاتینش فلورین می باشه و نام معمولی که ما شما ذکر میکریم تحت نام فلورین ای را ذکر میکنیم به می شکل کوبالت کوبالت ببینین سی او سی اول حرف کلان گرفته و تقیبش او حرف کوچک گرفته سی او یعنی کوبالت نامش کوبالت است و تقیبش نامنصور رو میگیریم نایتروژن ان نایتروژن و نام که ما و شما ذکر میکنیم تحت نام نایتروژن را معمولا ما و شما ذکر میکنیم یا یادآوری میکنیم به می شکل بور یا بورون فقط حرف اولش گرفتن بی بور یا بورون و نام معمولیش هم بور یا برون می باشه و انصار بعدی اف ای آهن و نام انگلیسیش فیروم می باشد فیروم و نام معمولی هم که ما شما یاد میکنیم عبارت از آهن می باشد که البته از شاگردای عزیز ای بود یک تعداد سمبول های عناصری که در جدید در جدول شده و شما میتونین که یاره تمام از این عناصر به حساب در خانه در کتابچایتان بار بار practice کنین تمرین کنین تا ای که از می روزه که شما به صلاح کیمیا میخوانین سمبول های عناصر یاد بگیرین تا ای که بعد هم برای پروگرام های آینده کیمیا که روز به روز مشکل و مغلق شده میره شما بر شما کدام مشکل خلق نکنه یا ایجاد مشکل بر شما نکنه این بود البته موضوع درس امروز ما و شما البته میره دوباره یک یادآوری بر شما میکنم خب البته سمبول علامه اختصاری یا نام انگلیسی یا نام لاتین عناصر را برام چیت میکنن برام سمبول ها یاد میکنن که معمولا کیمیادان ها چی کنن یک زبان اختصاصی یا جهانی را برای سمبول ها تعیین کردن یا انتخاب کردن که رو ما, ما شما برام یاد میکنیم برام سمبول یاد میکنیم که طبعا برزی که سمبول های عناصر انتخاب کنم در بعضی عناصر حرف اول میشه گرفتن حرف کلان گرفتن در بعضی عناصر حرف اول و حرف دوم میشه که حرف اول کلان حرف دوم و در بعضی عناصر برزی که می حرف اول یا دوم بینشان مشترک مشترک نباشه حرف اول و حرف چهارم یا پنجم را انتخاب کردن و به حیث سمبل عناصر ایره چی کردن ایره انتخاب کردن و یک بار دیگه من سمبول های عناصر و نام های بعضی از عناصر رو بر شما تکرار میکنم تا ای که در ذهنتان تان بشینه المونیم هیلیوم فاسفورس، کربن کلورین اکسیژن کلسیم فلورین کوبالت نایتروژن بور یا برون و فیروم یا آهن باشه البته شاگردای عزیز این سمبول های عناصری بود که ما و شما امروز رویش focus کردیم رویش خواندیم و شما رو من وظیفه می‌تم تا ای که دقانه روی از این موضوع زیاد کار کنین هر انصار رو پنج دفعه شش دفعه کار کنین بعدم تا ای که در پروگرام آینده کیمیا به شما مشکل ایجاد نکنه از او خاطر شما یار زیاد یاد بگیرین خوش شاگردای عزیز تشکر از از که امروز شما درس مرا تا ایدم همراهی کردین یک دنیا تشکر خدا کنه که همیشه جور و تیار و صحت باشین و درسایی که هر روز شما میگیرین روی از این مسائل زیاد کار کنین تا که انشالله در پروگرام های آینده در یاد گرفتن کیمیا کدام مشکل و شما خلق نشوه تشکر از همکاری های همیشگی شما خدا حافظتان